अरे हाथे हाथ बढ़ाना दियो तो आगे पिछाड़ी में से आगे वो नहीं देखल बा 음, 음. কথা ভুলে সুখে ভাবা চল রে শাসো নানা দিয়া মারে কানা দে দিনা চল রে মানা কথা ভুলি সুখে मांगे सासुरा के आते कहला कजनिया ना ला ना चल रे ना ना मा तुम्हारे हमारी याद घर है तो बैठी ना तो पिछाड़ी बैठी अगाड़ी की ना अगाड़ी है पिछाड़ी बैठ सके तो सब कर रही है अच्छा लग रहा है घर लग में अब